Thank you. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሎሬት ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ እንደምን አላችሁልን? እንግዲህ በኮሮና ምክንያት ከሎሬቲው ጠፍተን ነበር። አሁን ግን በአዲስ መልክ ወደ እናንተ መተናል ምስላችንም በጣም ጥራት ባለው ድምፃችንም በሚያምር ሁኔታ ኮሜዲያናችን መጥቷል። I በእናት በስመ አብ አዋራ እንደት እንደምጠጣው በስወይነ እናት አቤት አቤት አቤት አቤት አቤት አዋራ አፈር ነበረ እኔም አንተ ከየት ነው መጣ? መጀመሪያ ያርግ እንደት ነው ስራ ስራ አትያርግ ያልኩ ምንድን ነው የምትፋጠጠው? አላማሽ ያታውቂኝ ስብሰብሽ አላማ ምንም አለ ሌላ ምንም የምጨምር ነገር ስርዓት ያርግ። ስብሰባ ካደሽና መጣጥሽ ይወቅ እሺ፣ ሁላችሁም ፓርቲ ሰብስባላችኋል? አዎ አዎ እሺ፣ ምን ምን ፓርቲ ያላችሁ እዚህ? እሺ፣ እኔ ደቡብ ፓርቲ ነው መጣሁት። ፓርቲ አፈር በአፈር ነው ፓርቲ አፈር ያደርገ ማጣ የትራሱ አፈር ናንተ። እሺ ሌላ ፓርቲ ምንድን ነው? ሁላችሁ ሁላችሁ ቆይ ቆይ ቆይ የኛ ቆይ አካሄድ ይዝጋ። ቆይ ስርዓት ያርጉ። እስቲ ሁላችሁ ስማቸው አውጡ ስልካችሁ። አንድ ረብሽ ድምፅ እንዳልፈልግ ስልክ ስማቸው አውጡላቸው። የለ እኛ ጋር ኔትወርክ ስለሌለ ያናመጣል። እስክሪብቶ ያዘ ያለ ማስታወሻ አንተ መስለኝ የምትመራለ አንተ አላስክ። አሁን ሁላችሁ መጣችሁ። ፓርቲ አላማ ታውቃላችሁ። ይሄ ፓርቲ ዝግጅት ነው አይደል? ስለዚህ ሁላችሁ የራሳችሁ ፓርቲ ቀጥ ያርጋችሁ ቁጭ ያርጋችሁ ለእኔ ቀጥ ያርጋችሁ ስመጡ ጋር ስጥ እሺ። ስለዚህ አንተ ምን ፓርቲ? እኔ የመጣሁት ደቡብ ፓርቲ ነው። እሺ። አፈር ላይ ነው እንትን ግርብና ላይ ግርብና ላይ ሆነ ነው ፓርቲ መጣ። እውነት አፈር ነጻ ልታወጣ ትባል። ማን ወክለ መጣ? ማን ጋር ባልበት ጋር መጣ። ባልበት ጋር ፓርቲ ሆነ መጣ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ነው ፓርቲ ያለው? ስንት ፓርቲ አለ? ስድስት ሺህ ስድስት ሺህ ህዝብ ቁጥር ያላልኩም ፓርቲ አልኩ። ይሰማል አሁላችሁ። አንተ ምንድን ነው? አንተ ደግሞ ያ እኛ አትበል። አንተ ምንድን ነው? ምን ሆንክ እኮ ያልኩ ነው። አሪያ ዲዮ በወግ በወግ አወጋኝ እንጂ ወጋ ወጋ ማንም ወጋ አንተ በወጋ ወጋኝ ነው የምልህ። ነው? ምን ምን ነው? ፓርቲ ነን በስነ ስርዓት አድርገህ አውቀኝ። እንደዛ በላ ማነ ደግሞ አማራኝ ላይ ለፋው ካልክ ነው እንደ ስርዓት ያርገው ስብስብ ነው። አይ እንግዲህ አሁን ቀጥ አድርገህ ምንድን ነው አንተ መጣው ፓርቲ ስሙ ምንድን ነው? አዎ እንግዲህ አደብ ገዝተህ ተጠየቀኝ። እኔ ስማኛ አጠየቅ ስማ፣ አልሆነ ሌላ ነገር ታማረ እንግዲህ ሁሉ ነገር በልችማ። አዎ ጠይቀህ የለ አልጣሽ ፓርቲን ወክጄ ነው ምን አልጣሽ አልጣሽ አዎ ማን ነው አልጣሽ? አልጣሽ ፓርቲ ጥሩ ስም ነው። ስማት ማን ነው አልጣሽ? አልጣሽ እንግዲህ ተስፋ ነው ያ ተስፋ ሀገሬን አለማጣት ነው የአልጣሽ ፓርቲ አልጣሽ ነው ፓርቱ ስም። በእውነት ደስ ይላል። እና እንግዲህ የእኛ ፓርቲ ብዙዎቹን ነጣ አውጥቷል፣ አሻግሯል። እንኳንስ ችግርና መከራ ተወንዝ ምናሻግር ጀግኖች ነን። ከወንዝ ምናሻገር ማለት እዚህ ጀልባ ውድድር ያለ አይደለም። ስራ ጀልባ እንደ ሱዳን ዘፈን ቃጥ ያርጋ ረጅም እንትን አትን አንጋራ አሃ ገና አይ ስማ እኔን የማውቀው ስብሰባ አንተንም ታውቀው እውቀት ጥግ ድረስ ያለ ሰው እንዴት ነው አንተ ፉክክር አለ እንግዲህ ወሬ አብሽሽ ጥሩ ነው ቀጥል ያንተ እኮ ስማ እሺ እንግዲህ አለቃሽ ባርቲን ወክለን ስንመጣ ወይ ና እኮ ግድ የለም አያወራጭህ አናቀረ ቀደም ገመድ ቁርጥ የመጣ ጥጃ መስሎ ገመድ ምን ጥጃ ምንድን ነው እንትን እረድ ቦታ ነው ነው ያለው እኮ ማታዳምጥ የተሆነ ዋን እንግዲህ ቀጥ ያርገ አላማሽ ንገር። አንቺ አላማሽ ማን ማን? አረ ይሄ ጉድጓድ ግባ አንተ። እኔ ወንድ ነኝ። አንተ እንደዛ ነበር እዚህ ቦታ አስፈልግ። አዲያ አንቺ ትለኝና አለ የተከበርኩትን ጀግና ስንቱን ታሻና ስንቱን አንቺ እኮ ማን እንትን ተመርምረሽ ነው እንግዲህ አለ ጣሽ ፓርቲ ለብዙዎች ጠበቃ ነው የምትሆነው። አለጣሽ ፓርቲ ጥሩ ፓርቲ ናት። እዚህ አፈር ምርምር ፓርቲ አለ፣ አለጣሽ ፓርቲ አለ። እናመስግናለን። ሌላ ፓርቲ ማን ነው? እዛ ጋር ያጎዝም ዱላ እሺ፣ አንቺ አበት ቁጭ በይ ቁጭ በይ ስል ማለት ወጉ ነው ስርዓት ማለት የመጣሁት ከድሃ ፓርቲ ነው። ድሃ ፓርቲ እሺ፣ ድሃ ፓርቲ ቀዳህ ፓርቲ አታውቁም? ማቃት ይሄን እንደ አንቺ እንዴት ነው? ይኸውልህ የኛ ፓርቲ እንደው እኔ ሰው የለም ከኛ። እባክሽ የተመረጠው ዝም ብሎ ነው። እና ምን አነሳሳሽ ነው? የዘንድሮ አዝመራ ያለ ከስሯል አልኩልህ። ሽንኩርት የለ፣ ቲማቲም የለ። በዘረጋችሁ እሱ እኛ ጋር መሄድ ወዴት ወዴት ነው የምትሄዱት? ገበያ ነው እንደመጣችሁ እናንተ እንዴት ነው? ምንድነው በስልኩ እንዳስታሽ እኔ እርሻ እያራስኩ ነው አቁሜ የመጣሁት። ስብሰባ አመጣጥ ያለው እኛ ጨቅሎቻችን ቀባ ደፍተንባቸው ከውቴን በትነን ነ አዝመራውን ጠብቅ አጠባቂ የሚሉ እሱን አይመልከቱም። ኧረ እኔ ሞቅ ያለ ወረትቼ ነው የመጣሁት። እባክህ እባክህ፣ እሱን አይመልከቱም። ምን አንቺ ቃጥ ሽንኩርት፣ ዘይት ምናምን የምትይው ይሄ ሸማቾች አይደለም ፓርቲው። እናንተ በስነ ስርዓት ምንም አልሰራችሁም። ተረሽጮ ይዛት እንት ተራራ ስራ ረሽጮ ፓርቲ ዝም በይ አንተ ምንድን ነው

ስራ ተተዘንበሩ ገጠር ያስቸግራል። ስበርቷል። እሺ ቆይ እናንተ ቆይ ደሃ ፓርቲ ዝም በል ብቻ ይናናሽ ዝም እኔ አካውንትሽ ምጨምር ነገር የለም። ስርዓት ያድርግ። አንበጣ ልባል አንቺ እንደዚህ ምንድን ነው ውሻ መስል ከበሩ ለቃይ ነገር ቀርተሽ ምንድን ነሽ አንቺ? አባለ ቆይ ቆይ ዝም በሉ እኔ መጣሁ። ይሄ ስብሰባችሁ ምንድን ናችሁ ታውቃላችሁ? ይኸውታ አለው የማዳበሪያ መግዣ ማዳበሪያ መግዣ ይሄ ፓርቲዎች ዝግጅት እኮ ነው። እባክሽ ሮዝ የለም ሮዝ ምናምን ትላለች እንዴ? እዚህ ፓርቲ ስብሰባ አለ ይሄ ጽሁፍ ምንድን ነው ብለው ጸጉር ያማችኋል፣ ጸጉራችሁ ያማችኋል እንደ እኔ ጸጉሬ ለቋል። ሰው ወሬ እያመለጠኝ ነው በእውነት ኢትዮጵያ ምርጥ ልጆች ያሏት ኮርተማ ከሩ ዝም በል ማለት አንተ ዝም በል ነፃ አውጪ ነን ፓርቲ አላውቅም እንዳንተ እና እኮ መጮ ምርጫ ላይ እሳተፋለሁ ብለን መጣ። ከዛ እና መጀመሪያ አባል ሲሰጥ እኮ ነው የምሳተፍ። ስኖር ነው ስሜት ምናቀው ስሜት ያላቀው የተዋስ አበል ምናምን አንተ ነህ የምለው መጀመሪያ ፓርቲ ማለት ምን ማለት ነው? እዚያ በር እሺ፣ ቆመን ላውራ ወይስ ቁጭ በል እዛ ቁና ቁጭ ብሎ እዚህ እሺ፣ ፓርት ባላት መጀመሪያ እሺ፣ እነዚህ ጀዝባዎች ሰዓቱ ማለት? በዚህ ዙሪያ ተሰብስበን ስለ አሁን እኔ የኔ አጋር የነ ሰባት አትክ በእናትሽ። ሻፈዳ ነው እንደምትጫታ የረከስ መቶ ያመጣሽ ነው። አሁን ስርዓት ጥግ ድረስ ስርዓት ያለ እሺ፣ እህፈት ሌላ ያትል አታምጣ። አሁን እናትህ ሁላችሁ ችግራችሁ ምን መሰላችሁ? መጣሽ አላማ ምን እንደሆነ እንኳን ግንዛቤ የለሽም። እነ እንደኔ ማለት እንደኔ ገንዘብ ሞልቶናል እንጂ ያለንን ገንዘብ እኔ ልቁጠርልህ። አንተ ለምን ወንድ ኮንክ እሱ ነገር ውጭ አስቀምጥ አትመጣም? አይደለም ስማ፣ ገንዘብ የላችሁም ብላል። አሁን አላልኩም እኮ ብላል። አይደለም ገንዘብ ልቁጠርልህ። ቋንቋ ቀልጠና ምስተማ እንደ ገንዘብ ልቁጠርልህ። አምስት ጥገት ላይ ጥግ ማን ጥግ አንተ እዚህ እንዳትነሳ አፍርጬ ማለት ነው ሁላችሁም ቆይ ስባት ስራ ጀርጉ ስራ ጀርጉ መሰለህ እኔ እዛ መንገድ ላይ ፓርቲ ተብሎ ስመጣ ወሬ አምልጦኛል። ስለዚህ ማካካሻ እፈልጋለሁ። እኔ አለበለዚያ ልክ ሁላችሁ እስቲ ዝም በሉ። ቆይ እንዳይንወራራ ወሬ ለምን ወሬ? እኔ ግን ምን አይነት ዜጋ ናችሁ እናንተ? የዛራችሁ ናችሁ? እኛ ቀይ ዜጋ ነን። ምን ያህል አንደዝየ ጫበሩ ጫበሩ አንደዝየ ሹመን ይናገር። ሀዛ ወዲያ የለሽም ሁላሽም የለሽም ግንዛበ። ምክንያቱም እዚህ ከመጣችሁ በኋላ የምታወሩ ወሬ አንድ አባል ጫምር ቀበሌ ስብሰባ ነው እንደ መጪው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ብቁ ነን ብለህ ያሰብካለ አንተ ገነጠላለሁ አልክ። ስለዚህ አንተ ማን ነው የምትገንጥለው? በሚባል መገንጠል ምን ያደርግ? ና ና ና ና ና ሄሉታ ከዚህ በኋላ ነይ ውጭ አንቺ ጫካ ግቡ። ድሮም ጫካ እኮ ለምን አይማቸው ዝም በለሽ በጫጭ ከዚህ በኋላ ሆነ አሁን ምረብሽ ያውቃል ሆነ ብለው እህል ፓርቲ ለማፍረስ መጡ። አይገርምም? ቴክኒካቸው አይገርምም? ስለዚህ ፓርቲ ማለት አላማ ያልገባ ሁላ ዝም ብለሽ አጋጣሚ አግኝታሽ አትብጫርጫሪ። ፓርቲ ማላት ገና ታበሻለሽ። ነብላ ከንፈሯ ቆስሎ ነው ጅብ የተቀባች ፓርቲ እኮ መተው ፓርቲ ማሳ ነው። እንደ ሸክሸክሸክ ልለው እንግዲህ ፓርቲ ምን ነው ከማሽ ተምሮ ነው ወንበር ላይ ሸክሸክ ማለት ለነገር ትውልድ ይሄ ነው። እኔም ያናዳኝ ነገር ያናዋል እንዳ እንደናንተ አይናትኛ ተሸክመን እንደና እውቀት ጥግ ድረስ ሄደ ሰዎቹ እናንተ ነሰው ተሸክማል ስንላፋ ስንላፋ ስርዓት ያርጉ። ሙድ የያዛቸው እኛ ላይ ውጭ ዘጋ ሙድ የያዘ ነው። ቅድም ነበር ያልከው እንዴት ከውጭ መጡ ምናምን ስትል እኮ ደንግጬ መቼ ያስወራል? ቤቱ መጣ ዘጋ እኛ ላይ መጣ። እንደናንተ እናንተ ስግብግብ አጠገብ ያለው ነገር ስትሻመው ብዙሀን ያለው ነገር ሰው ለወስድ ነው። ማን ይመጣ? ማን ነው? ይሄ ነጩ ሰው ማን ነው? ንገረኝ። እሱ ኧረ እባካችሁ ቀርጻችሁ ልትልኩ ሁላችሁ ስልካችሁ ስም አውጡ። መጀመሪያ ጠላት እኔ ስነፋልም ቀርጸ ልትለቁ ከዛ እኔ በዚህ ኑሮ ላይ ሌላ ኑሮ ልጨምሩ። ኧረ እባካችሁ የመጣውን ንገረኝ። ነጭ ነው መጣው ኢትዮጵያ እቺ አባይ ግድቡ ላይ ችግር ያለ ብለው መጣ። እሺ እና እኔ ካልፈቀድኩ ይሄ እድሜ ልክ የማይገደበው ግድቡ ራሴ እገድባለሁ። ማን ነው የምገድበው? እሱ ሰውዬው ነው። ለምን ማን ነው ወንዱ? እኔ አይደለም ካልኩት ሰውዬው ነው አላልኩት። ሰውዬው ሰውዬው ምን ነው እችን ሀገር እንኳንስ ማንም ነጭ ይኸውልህ በዛ ባልሰለጠነው ዘመን ጣሊያን በመጣበት ጊዜ ወንዶች አባቶቻችን ይኸው ቅንድብ ቅንድቡን ብሎ ነው ያባሩት። ማን አባቱን የሚነካትለት እና ድሮ እዛ አባቶቻችን ቅንድብ ቅንድብ ካል አንተ እዚህ ለምን አጠቅም ምላስ ምላስ ምትል? ኧረ ግድ ቁርጦ ጤና ከዚህ ሰዓት ጀምረ ማለት ነው እስቲዶ መባት ሰዓቱን እዚህ ላይ ሰዎች ሌላ ናቸው። እነሱ የሚቀባጥሩት ቅጥራ ሌላ ስለሆነ እኔ ማታ ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ላይ ያለው ነገር በዚህ እውቀታ ይዤ መጥቼ ለእናንተ ላካፍል ነው። እርሙንን ጋር በአባይ ግድብ ዙሪያ ላይ ነጩ ፈረንጅ እኔ ካልፈቀድኩ መገደብ አይችሉም። ማነው ካሜራ የለም ማን ነው ንገረኝ። እንትና ነው ማን ነው ስሙ ነጭ ነው። ሀገር ነው ንገረኝ። የወዴትኛይቱ እዚህ እንትን ምንድን ነው በኮምፒውተር ደርሶ ምትለው አሜሪካኑ የእኛ ተቀናቀ ግልጻችሁ ነው አለ ግልጻችሁ የምትጋደበው ገደቦ እሳ ካልፈቀዳች በተለይ እኔ ካልፈቀድ እኔ አለው ምሽ እኔ ካልፈቀድኩ ስልኩ ዝግ አውጣላኩም ለእናንተ ይሄ የደወል ነው መሰለኝ ዝጋ። ስለዚህ እቺ አገር ስትታፈር እኔ እንደሆንኩኝ ቆመ ቁጭ ትራምፕ የሚባለው ማን ታርፕ ታርፕ ነው? ማን ነው እሱ የሚባለው አዎ፣ ስሙ እንደዚህ ታጣጥመሽ እሱ በአባቱ እንትን ነው እንደ ግብፅ ነው እንደ በአባቱ ግብፅ አለ ሙሉ በት ልጁ እዛ ወለዳል እኮ ግብፅ ወለዳል። ታታ እዚህ ወለደ። ይሄ ጆሮ ለሱ ማለት ነው። ቤቱ እዚህ ጋር አንተ እንደዛ በለው። ግብፁ ትራምፕ አሁን ያልካት ግብጥ ግብጥ